salam lagi. ya sekadar itulah hari ni wakara Alhamdulillah kemarin kita boleh pakat tubik buh butir belaka hari ni tu kita tengok dah bagaimana kejayaan eh, qadar qadar hari ni kita pakat klik ke qadar qadar belaka nah nah siapa orang juru calon diri pun klik pada qadar qadar jangan berasa duka cita rusing banyak hak hak hak gapa hak hak tak hak tak benar Hak benar jangan wasa galak syukur pada Allah, takut pada Allah. Jalan demo ni susah nak selamat pada api neraka jalan orang benar. Sebab kena bawa amanah besar. Nah, kada-kada tak bau bau syurga lah. Nah, orang hak benar tu kena beringat benar-benar hai orang benar. Nah, orang tak benar syukur, eh, sabar banyak-banyak. Boleh hadir Tuhan kanak molek pada mu tak sayang kamu benar qada qada ni semua molek mudah-mudahan sama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hasanah bagi mu ialah tak benar hey ya, ya tak benar nah hasanah bagi mu benda tu awak mudah berdoa sama nah bagi orang benar insyaallah hasanah bagi ialah benar nah imamun adil ketua yang adil ni boleh masuk syurga di bawah bayangan Allah sekali lagi boleh dakwah bayangan Allah tapi kalau tak ada, ha, tak bau bawa syurga, tak bau bawa syurga bagi orang yang ketua orang, terutama ketua dengan jalan dia tu semak ju, calon diri ju, oh, tu kena tanggungjawab besar lagi. Insya-Allah pakat tanggungjawab dan kita pakat tolong dia. Pakat tolong orang yang jadi pemimpin kita taat ke dia, mari sokong dia, jangan duk belawe wak siawela dia untuk dia nak berihan pratik, nak berihan wilayah, nak berihan cangwat insya-Allah taala. Kada tulah dah pakak kerjasama. Nah, pakak ada panggil gapo penuak pen. Nah, balik Allah Ui pen hak wasa mu nak uak tu hei Allah, ui kepada orang benar pakak uak. Mu pakak ini pembantu dia. Tak ada kata katuk peluang dak. Kamu Allah pun tak apa, tapi mu ada peluang untuk sokong orang benar. Orang benar jangan dok tolak, jangan dok katuk peluang pada orang Allah. Ambil buka peluang pada dia mari pakap kosi untuk nak buat supaya kamu boleh masuk syurga, supaya kamu tidak jadi masuk dalam orang yang tak bau bau syurga. Dan kamu tak jalan kewajipan, mu tak bawa syurga. Mu ajak puak-puak tinggal orang hak lawan dengan mung tu yang tak benar, mari kerja sekali penuh dengan apa dia kerongkan hari kita pakat wak jadi umat ni maju umat maju hei orang sokong siapa dia apabila benih siapa lepas pada ni kita sokong dia lah sokan dia benih yang nyawa kita ah, ni bukan bukan semacik kita bukan ayuk kita tak betul lah tu hak mana tu hak akak jadi ayuk hari ni kita kena pakat sokong dia lepas pada ni pakat tolong dia sebab amanah nusa bukan orang tu bukan orang ni siapa ni ayuk tak penting pentingnya maju negeri kita maju negeri kita jangan kita wak jadi nak berpuak siapa kedok letai dok gadah ting dia semua ah, tak betul lah tu tak betul nah ha, kita mai pakak sakau ya orang lah pakak sakau orang ni nah itu adalah saudara kita dia nak buat kemajuan kita nak buat juga tapi kita tak ada boleh peluang secara dok dapat ha kita dok lek belakang sakau dok lek belakang penting nah daripada sakau dok dapat lagi kadang-kadang Nah, abak kita tu selamat daripada bahaya-bahaya yang ketua tu. Nah, dan kita boleh uh, bersama-sama untuk jaya umat secara jadi kaki belakang pula bagi orang yang tidak jaya. Sama-samalah bersyukur kepada Allah dan sabar dalam menerima qada dan qada Allah SWT. Jangan kelahi, jangan balah. Nah, dan jangan bunuh membunuh. Ada sengah siapa mereka bunuh pada nak pakat nak bunuh hak benar nauzubillah minasyaitan hadza syaitan itu adalah syaitan hai umat Islam nah jangan kita kena berdoa ya Allah wilah kekuatan kepada orang benar supaya wilah kekuatan dan keikhlasan kepada orang benar dan berilah pada kekuatan membantu kepada orang Allah ikhlas dalam segi bantu orang benar dan umat akan maju dengan sebab Nah, tidak terus menerus kelahi di antara orang benar dengan orang halah. Kerja satu padu ummatan wahid.